Tra me e la libertà c'è un vetro. La vedo, non la tocco. Ogni giorno vengono a pulirlo. Capitano rari giorni di macchia che per vedere mi devo avvicinare. Libera paura. Mille scelte fanno paura più di non averne, perché solo a noi andrà la colpa della nostra vita. Secondo arrivato, proprio ora, nel mente in cui leggi, sei solo una delle infinite possibilità che puoi essere. Ma basta un secondo e potrai essere quella che vuoi un secondo lungo una vita. Nel gregge. Pecora uscita male, né bianca né nera. Tante macchie. La mia lana penetra dentro. Ogni giorno la devo dosare per non essere in debito di emozioni.